Ulo. Manisgrasya. Ya? Ha? Kapuin mo muna, boss. Kapuin mo muna. Baba ka Ulo. May nasigrasya. Kailan kayo, te? Ikaw, nasa kasahan ka niya? Ha? Ah, Kapuin mo muna, boss. Kapuin mo muna. Baba ka muna. Ah. Ah, po, po, po, po. Ah, ayun. Ang bilis ni sir kanina eh. Oh, bay kain. Papuan mo lang. Sandal mo lang. Oh. Boss. Di boss, mali kasi. Ah. Okay? Yung wheel alamin. Ah. ito yun, nasa kasahan yata to. Wait lang, wait lang, wait lang. Huwag kang iiga kuya. Ah. Yung remote. Ah. Wag, wag, wag. Wait lang, wait lang, wait lang. Sorry miss. Yung remote. Yung... Ah. Ah. Where's ah. the sauce mo? Andun sa loob. Ah. Grabe yung... Di boss. Di mabilis ka kani. Wheel alignment ko eh. Ah. Di, wait lang, wait lang. Boss. Mali kasi yung wheel alignment ko eh. Hmm. Kaya, It... ah, wait lang, wait lang. Wag mo, wag mo gagalawin, wag mo gagalawin. Ah. Wag, wag, wag. Ah. Hayaan mo lang, sir. Magantay tayo ng ano, ng rescue. Dapat tumawag na rin. Pwede tawag lang ako, boss. Sa Sumami ko lang. Tinamaan siya? Ito, nasa kasahan din. Mali lang kasi wheel alignment ko eh. Nagkamali lang wheel alignment ko. Nasa loob. Pero mabilis siya kanina. Oo, mabilis eh. Ah! Doon pa lang, doon sa gitna. Huwag kang ano, gumalaw. Ah! Ah! Grabe ang lakas. ito guys yung nangyari guys oh. Ah. malakas, ang bilis ang bilis niya kanina eh Boss, boss. Mali kasi wheel alignment ng kotse ko eh. Nag-islamo rin ako sa Toyota Bicutan dahil dyan. Hiloy down, hiloy down. Grabe, ang lakas ng ano. Ang bilis niya kasi kanina, guys. Makikita natin mamaya sa ano, sa video natin. Dito siya tumama, oh. Dito, makyat siya dito. <laughs> dito siya umakyat. Dito. <clears throat> sa book Diyan siya umakyat eh Sobrang bilis sobrang bilis Pero mo to tinalantad niya pa to oh. Lumipad talaga siya Pag ano no, bug hmm. Sabay sa pulo siya dun oh Oo, sa puno mm. Ang bilis nito kanina, lumabas doon sa may kwan eh. Doon sa may kanto diyan. Bilis, dudre-diretso ganun oh. oh, hindi ko alam kung nakalasing yan. <laughs>